Bonjour à tous, aujourd'hui je fabrique ce spot LED alimentant 12 volts grâce à ce transformateur réparé. Pour la réalisation de ce spot, j'utilise des LED de 130 lumens mm environ pour 6,1 volts de tension nominale et un courant de 150 mA, avec un blanc pot à 3500 degrés Kelvin. Pour faire une base et dissiper la chaleur, j'utilise un fond de casserole que j'ai découpé avec une disqueuse. Je vais mettre 12 LED répartis en 6 groupes de 2 pour avoir une tension de 12 volts. Pour commencer, je colle du double face thermique sur mon dissipateur. Ensuite, j'ajoute par-dessus un morceau de feuille de cuivre, ce qui me permettra de souder les LED. Pour ces LED, le plus est le plus petit contact, donc le moins le plus gros pad. Je teste avec le courant résiduel qui passe par mon corps si je n'ai pas fait de court-circuit et si la LED est bien fonctionnelle. Je fais pareil une deuxième fois avec les deux LED avant de le tester avec le 12 volts. Maintenant que j'ai toutes mes LED de soudées, je relie tout ça en parallèle avec du fil électrique. une petite série de tests avant de continuer. Finalement, je raccorde des fils d'alimentation et le spot est fonctionnel, ou presque. Après plusieurs utilisations, j'ai rajouté deux condensateurs pour lisser la tension. Plus tard encore, je perce des trous pour pouvoir l'accrocher plus facilement. Voilà mon petit spot qui me servira à éclairer quand je filmerai mes prochaines constructions est fini pour le moment. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et si tu as des questions, tu peux mettre un commentaire. A bientôt